大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《光阴似箭，岁月如梭》。时间又到了我们二零二二的阳历四月了，这个时候啊，是让我们似乎感觉到刚刚才过完农历春节没有多久，但是我们离二零二三年也只剩下八个月而已了。 这个时代大环境的变化以及通膨加剧的速度啊，会远超我们过去的想象。所以无论如何，请大家一定要督促自己，让自己的社会可利用性要加速的提升，才能在这个时代不会被淘汰。而在这个阳历四月啊，节气清明之后，我们的流月从癸卯进入了我们流月甲辰月。在我们世界总论里面有说到，这个甲辰月啊，是我们岁次壬寅年的。 空亡月，所谓的空亡月啊，就是让好运会上门的降低一点点，那不好的运会稍微强化一点点。所以在这个阳历四月啊，虽然也有强运跟弱运的生肖分别，但是老师都一律建议要以静制动，静观其变，避免大型的决策或者是企业的扩张，是一个相对比较好的办法哦。 好，首先我们来看看属鼠的朋友。属鼠的朋友，这个月属于流月能量加持的好月份，要好好的把握哦。在事业上受到流月能量的加持，这个月的工作进度以及工作的情绪是会比较顺利的。职场上的贵人也可以说是在需要的时候给我们适当的帮助。比较需要注意的就是，因为顺利，所以说我们容易忽略别人的想法，例如同事或者客户的心情，让我们讲错了话。 导致彼此可能结下了心结，埋下日后可能有其他争议的产生。整体而言，事业运于中级。在财运上，这个月是属鼠的朋友的财库之月，所以一般投资上面，投资的获利的概率啊，是相对来说是比较高的。 但是这个财运要懂得节制，也就是说，这个投资的财运啊，不能用在频繁的交易上面。一般来说，这个月建议在两次或是以内出手会是比较稳当的。所以要做好万全的准备，我们再去出进入市场，这样才会比较有比较高的获利机会。频繁的交易啊，会让我们的财气比较散掉，反而比较不理想。整体而言，财运属于小吉。 在感情方面，这个月属鼠的朋友自我感觉十分十分的良好啊，但是对他人的观感来说啊，就有点差强人意了。也就是说，这个月属鼠的朋友对感情上会比较积极，尤其是单身的朋友会比较有强、比较高的勇气呀，来去对他别人去做追求。但是这个不能说是不好，但是呢，也得看一下当时的环境以及对方的态度。 有时候呢，自己觉得讲这些话、做这个表现是一个很浪漫的体现，但是呢，会让对方觉得毛骨悚然的感觉，这样子就觉得有点可怕了。整体而言，感情属于小凶。在健康方面，这个月的健康大致良好，就是在体味的部分会比较浓厚一点。男性的汗臭味，女性的头发跟妇科都会有比较浓厚一点的味道，所以务必做好清洁，避免因为这种原因而导致过敏或者是发炎。 连带产生的皮肤的一些不适感，这就比较可惜了。整体而言，健康运属于小凶。接下来到属牛的朋友，属牛朋友这个月是属于斗争之月，只要妥善利用，也是一个趋吉避凶的好运月哦。在事业上，这个月是一个阻力稍微大一点的月份。要说是阻力呢，它是比较偏向于自己想做的事情啊，容易受到了阻碍，或是有想争取的项目，但是竞争者你也很强大，所以是说。 都包含在内部的争取以及外部的竞争，这个时候我们要怎么样呢？我们要能做出差异化的改变，用创意来取胜，会是比较能够突围而出的做法。整体而言，事业运属于中平。在财运方面，这个月的财运偏弱了一点，但是意志强大，认为现在市场这么多的机会，所以说我只要随便出手都可以赚钱的好时机。也因为这样的积极跟贪婪，所以让投资前的功课。 通常都没有做的很好，买多卖空都是全凭感觉，这个就会让我们的风险极大化，利润极小化。所以要警戒自己，不要在没有充足的数据之下贸然的出手，否则可能会大部分人都进入市场多赚钱，然后自己是属于赔钱的那一群。整体而言，财运属凶。 在感情方面，这个月单身的朋友没有多余的心思去想多经营一段感情。虽然看别人出双入对的，有一点小小的羡慕，但是如果要真的自己多花费一些时间去照顾另外一个人，那还真的有点兴趣缺缺啊。对有伴侣的朋友来说，对方跟你谈感情不是来谈课程，所以说不要一直讲大道理，把你的大道理、人生经验放在肚子里面就好。整体而言，感情也属于中平。 在健康方面，这个月的健康是比较需要注意内循环的问题，尤其是肠胃的部分，消化是不大理想的，这样很容易让身体各方的机能也所下降。所以这个月需要的就是多吃蔬菜，少用一点奶制品，以及多饮用一些白开水，来确保体内循环都能够顺畅。尤其是针对肠胃有数疾的朋友，这一点一定要特别的注意。整体而言，健康运属于小凶。 接下来到我们属虎的朋友，属虎的朋友这个月的情绪会比较多变，做事容易过于莽撞，要特别注意哦。在事业上，属虎的朋友总是想做些什么，想要改变一下既有的套路，走出一条新的事业路线。但是变化通常容易伴随着痛苦，尤其是自己想改变，但是环境不允许的时候，在这个状况，老师建议属虎的朋友不要着急，无论你想做什么。 多请问一些他人的意见，有时候我们就可以轻易的发现自己看似完美无缺的构想里面有一些很明显的盲点。但我们只要把这些盲点呢，给它修正一下，那就是我们未来胜利的基石了。整体而言，事业运属于中平。在财运的部分，这个月财运稍微这么样的差了一点，对于理财的概念呢，就变得比较混乱。所以，最好的办法就是什么都不做，比做什么来的有用。 当然，这里面包含了要购买或是出售不动产，或是扩张生意版图等等之类的。这个月是比较不适宜的，保住现金是一个不错的策略。整体而言，财运属凶。在感情部分，这个月对于感情的经营都是有一点兴趣缺缺的，但是对于一些声色场所的麻醉也是特别有感觉。所以，单身的朋友，这个月的桃花暗淡。 已婚有伴侣的朋友，这个月很不好相处，一种给人浑身是刺的感觉。整体来说，感情属凶。在健康方面，这个月健康大致良好，就是吃东西会比较没有味道，但是饮食也会容易比较没有节制，因为会希望借由享受美食来满足自己躁动的心。尤其是饮酒，就容易没有节制，变成烂醉如泥。这个部分呢，老师只能说，如果一个人连自律都很难办到。 那么他的人生跟事业的发展就会变得很有限了。整体而言，健康运属于中平。接下来到我们属兔的朋友，属兔的朋友在这个月受到流月力量的影响，是一个比较漂浮的月份，要注意自己的心态哦。在事业上容易把业务处理得过于草率，导致可能产生许多工作上的瑕疵，让原本很容易处理好的事情变成要花更多的时间去做补救。 所以建议属兔的朋友在做日常业务的时候，无论是文书或是客户往来，已经做的我们要做好记录，要做好跟催，然后自己要双重的确认；还没有做的，我们要设定好提醒的闹钟，避免自己忘记。不要太相信自己的记忆能力，否则容易出现问题。整体而言，事业运属于小凶。在财运上，这个月财运颇不理想。 个人的理财呀，也不是懂得节制，容易透支，所以在投资理财部分，老师建议这个月先暂停，我们静观市场的变化，少赚总比多赔好。在一般财务方面，吃喝玩乐、消费购物都因为没有做好我们月度的财务规划预算，而让自己冲动购物而造成荷包的大失血，这个就要特别注意了。整体而言，财运属凶。 在感情方面，这个月的心态比较漂浮，但是另外一个层面来说，也会比较有桃花运。但是这个桃花多半是烂桃花，容易视人不清，而导致后面带来一些一连串的麻烦或者是噩梦。所以这个月即使有看对眼的对象，还是建议属兔的朋友，我们交往要以礼循序渐进，慢慢的观察对方。很多事情啊，不着急，这个月就把它定下来。你现在看到的不一定就是真的。 整体而言，感情属凶。在健康方面，这个月健康大致是良好，比较需要注意的就是私密部位的气味会比较重一点，所以做好清洁保养。女性可以多喝一点新鲜的蔓越莓汁，男性可以多喝一点葡萄果汁，可以获得比较好的改善哦。整体而言，健康运属于小吉。 接下来，到我们属龙的朋友，属龙的朋友这个月是本命月了。但是，如同我们流月总论里面说到的，这个月是空亡月，所以对属龙的朋友来说，是属于一个空而不空的特别的月份。在事业上，属龙的朋友会有一种感觉，就是自己不知道每天到底在忙些什么，好像我又做些什么，但是回头过来检视一下，又觉得我好像什么都没有做。这会让属龙的朋友啊，不免对自己的人生、职场有感到自我怀疑的。 这个时候啊，我们可以多阅读一些书籍，不用特别锁定什么样的题材，只要不是什么八卦杂志等娱乐性的书籍，都可以尽量去翻阅。我们这个时代啊，以平常阅读的数量，已经相对过去来说已经少很多了。但是很多时候，生活的问题啊，我们可以从别人的文章里面获得一些的启示。 当然，在实际工作上面呢，我们还是按部就班的把它做好，而不是只是坐那边患得患失，然后觉得自己是不是应该继续这样下去？然后你目前工作没做，你还想到未来干嘛呢？这就不是很理想了。整体而言，事业运属于中平，在财运方面，这个月财运是偏弱一点。 尤其在投资的部分，会容易受到舆论跟谣言而做出盲目的投资活动。例如一些网络上的财经名嘴说的是天花乱坠，然后自己对这些消息也没有查证，或是没有再找其他资料来去佐证，直接就听信这些说法，然后就直接出手进场了。那么就容易成为市场的反指标，涨的时候我们去追涨，跌的时候我们去接刀子。 总之，这是一个比较不利的月份，所以最好的方式就是保留现金，过了这个月再说吧。整体而言，财运属于凶。在感情方面，这个月的情绪上的波动会是比较大的。单身的朋友会十分想要有人来陪，能够一起说说话，一起分享生活的喜怒哀乐。但是想归想，身边也没有适合的对象，也没有跨出那一步的打算，所以就会那么一点点的纠结。 而对于已婚有伴侣的朋友来说，想要一个人的独处，但是我又却离不开对方，情绪上的纠结也是令人感到患得患失。这个时候啊，多买一点宵夜回去跟伴侣一起享用，是一个不错的办法。整体而言，感情也属于中平。在健康方面，这个月睡眠品质不是很理想。 不是容易睡过头，不然就是容易夜里突然醒来，打断了睡眠的连贯时间，这导致日常上班上课的时候啊，会比较不专心，会有这个状况。可以通过早上起床，我们就先吃一个综合维他命，晚上睡觉前做一些伸展操跟柔软操啊，让我们的气血畅通一点，这样就可以改善许多。整体而言，健康属于小吉。 接下来到我们属蛇的朋友，属蛇的朋友这个月属于平安稳定之月，在事业上受到流月能量的加持，这个月的事业可以说是稳定而且顺遂，事前大多能够做一些品质不错，而且可以面面俱到，一帆风顺，在职场上的生活。唯一美中不足的是，主管并不能够真正的看到这个月我们工作其实做的品质也不错，效率也高，业绩也蛮理想的。 但是对于他们而言呢，还是觉得这是我们的什么应该达到的正常发挥，这个不是很正常的一个工作绩效吗？甚至还有可能在小人在我们背后啊，把我们多做出来的功劳给抢走了，这就有点遗憾了。所以案件的交付啊，我们可以尽量留下署名，这就比较重要了。整体而言，事业运属于小吉。 在财运上，这个月思绪比较灵敏，对投资市场的敏感度也比较高。但是要注意一点，那就是留意各种国际信息的发布。一般来说，只要做足功课，我们获利的机会是比过去来的高。而现在虽然时局一片的看好，但是却不知道从哪里来的一个国际的一些消息，重创了整个投资市场的信心。 导致我们认为该涨的它跌，我认认为该跌的它突然暴涨，那这就很纠结了。所以信息的掌握啊，是这个月投资理财的重要指标。整体而言，财运属于中级。在感情方面，这个月的魅力指数啊是比较高的，但是相对来说桃花就比较暗淡了。所以这里的魅力指数啊，主要是属蛇的朋友会受到他人的欣赏，但不涉及于个人的情感。 纯粹就觉得这个人还不错，才华真的是洋溢，但是他没有其他的意思。而对有伴侣的朋友来说啊，我们能够做好公事，但是家庭却不够体贴，这点我们还可以加强一下。整体而言，感情运势小吉。在健康方面，这个月健康大致上是良好的，但是就是有时候走路、开车有一点点心不在焉，或是这个路我走很熟了，对不对？没有注意到前后左右。 我该转弯了，我就直接打方向盘，直接打方向灯，直接转弯了。方向灯要先打再转弯，好吗？不是你边转边打，这就很危险的。所以说啊，在这个月容易犯一些车光跟血光。那血光是血光自己也就算了，如果造成的车光是造成别人的损伤啊，那就问题就很大了。所以如果还没有买第三人责任险的，加买一下会比较好。 这个账要算一下，不要嫌保险费贵。通常一次的意外事故啊，你要赔给对方的，通常都是你五十年的保费加起来还不够赔他一次的。从这样想，保险费它真的是贵吗？整体而言，健康运属于小凶。接下来，我们属马的朋友，属马的朋友这个月同时受到了流年太岁与流月能量的双重益助，整体来说是比较强硬的。 在事业上，属马的朋友对工作的进展基本上是游刃有余的。做业务的朋友啊，这个月在正常的情况之下，业绩是可以比较亮眼的。什么叫做正常情况呢？那就是没有被疫情所限制住行动，以及没有受到战火的波及。例如什么？例如钢铁业，这个时候啊，你根本就不用跑业务，因为现在是卖方的市场，公司只要囤着原料就可以发财了，根本就不需要你跑业务。或者是你本身是加工厂的业务。 你跑到了业务，跑到了订单，但是公司的成本因为这个原物料上涨，结果你接到了订单反而是亏本的。那除此之外，大致上都是比较顺利的。整体而言，事业运属于大吉。在财运方面，这个月颇为不错，对投资的眼光也很独到。对各种的消息面呢，有时候会跟市场的想法有一点点的出入。但是只要你做出来功课，有数据支持的状况之下，别人讲什么就不一定很重要。或许你才是对的那一方。 而且最重要的事情是，你的仓位跟你的杠杆，还有你投资纪律，你要维持得住。这样子，我们获利机会都是比较高的。而且要特别注意一点，就是刚刚讲到的停损跟停利啊，你一定要预先设定好。因为这个月的事业会比较忙碌一点，有时候会忘记了啊，我们的钱还没有出场，我还没有获利了结啊，这可能会错过了最佳的出场点了。所以是说，不要贪心，会是比较安全的。整体而言，财运属于中级。 在感情方面，这个月的整体心态是比较好的。单身的朋友，桃花虽有，但不明显，因为这个月的生活比较顺遂，也挺能享受单身贵族的生活。所以基本上，纵使有一些朋友，你可能彼此之间看对眼了，但是你也不急着着急发展。对有伴侣的朋友来说，这个月对伴侣的照顾会比较少一点，步调也容易不一致，这点要特别注意一下，自己要做一个适度的调整。整体来说，感情运属于中级。 在健康方面，这个月健康大致良好，饮食能比较有度，行车通勤也能注意周围。除了偶尔吃东西没有注意到卫生，小拉一下肚子，大致上就还好。整体而言，健康运属于小吉。接下来到我们属羊的朋友，属羊的朋友这个月受到流月能量的压制，会是稍微有一点阻碍，但是整体来说，只要谨言慎行，基本上也是平安顺利的。 在事业上，这个月受到流月力量的影响，这个月在工作心态上会比较浮躁了那么一点。所谓的浮躁啊，就是对现状的不满，看这不顺眼，看那里也不愉快。怎么主管跟同事天生一副讨人厌的嘴脸呢？更别说客户了，你鸡蛋里挑骨头，你是专门来找麻烦的吗？所以基本上就容易看谁都不顺眼。在这个时候，上班前喝一杯热巧克力，就有效的减缓这样的心态产生。 整体而言，事业运属于中平。在财运上，这个月的财运基本上是比较稳定的，但是因为心情起伏比较大，所以对于投资的部分，建议是暂缓，会是比较好的方式。因为有时候啊，我们看数据啊，看到心很烦躁，就直接给他凭感觉，直接给他出手了，进而就能够在错的时间进入到了对的市场，这很容易在真正获利之前啊，我们就碰到停损点而出局了。整体而言，财运属于中平。 在感情方面，这个月的情绪比较不佳。单身的朋友对于想靠近自己的人都觉得很排斥。虽然桃花有点颜色，但是通常都被自己给拔掉了。对已婚有伴侣的朋友来说，这个月啊实在是颇难相处。如果你的伴侣是属羊的，多包容对方一点。这个月他的情绪很难控制住，尤其不要跟他讲道理。整体来说，感情运属于中平。 在健康上，这个月健康大致良好。若说比较有问题的，就是肝脏与肠胃的状况不大理想，消化不好跟睡不饱的状况。这是因为心理影响生理所造成的问题，所以要解决这个问题，就是多让自己去公园散步，或在有青草地的地方，我们去让自己散步一下，这样可以有效的缓解这个问题。整体来说，健康属于中平。 接下来到我们属猴的朋友，属猴的朋友今年是岁破之年呐，但是这个月的流月能量啊，会给我们属猴的朋友比较多一点的支持，在事业上属猴的朋友会在想，在事业上我要好好的发挥，这个月也会有许多的贵人来帮助我们属猴的朋友，所以这个月的收获啊，可以说是很不错的。 但在这个时候啊，我们需要的就是要战胜自己的惰性，也就是自己给自己定下了什么样的业务目标或者是工作计划，就一定要把它完成，哪怕做了一半感觉很累，我们都要拼了命的把它做完。所以在规划的时候啊，不要排得太紧，不要做一个铁血计划表，然后执行的时候变成松软无力表，那就很可惜了。整体而言，事业运属于中级。 在财运上，这个月财运也挺为不错。投资的部分要注意头寸跟杠杆，不要让贪婪蒙住了眼睛。只要求获利，不要要求暴利，更注意不要 all in。每次下筹码尽量不要超过仓位的三分之一，这样可以获得比较好的获利跟风险的平衡。整体来说，财运属于中级。在感情方面，这个月桃花颇为不错，单身的朋友可以多进行一些社交活动。有。 机会认识一些心仪的对象。对已婚有伴侣的朋友来说，这个月与伴侣的感情经营也属于稳定中发展。唯一需要注意的是，我们生活中的小惊喜呀，可以偶尔有，不要常常有，而且要注意一下分寸，不要把惊喜变成对方的惊吓，那就可惜了一点了。整体而言，感情属于中级。 在健康方面，这个月属猴的朋友要注意饮食的清洁，餐前的洗手跟餐具的整洁是要特别注意的。尤其是生冷的食物要尽量的避免，因为这个月是比较容易肠胃炎跟食物中毒的。这两个其中的任何一种都可以让属猴的朋友躺个两三天是没有问题的。所以多吃一点蔬果，补充维他命，以及注意饮食的卫生，这是非常重要的。整体而言，健康运属于小凶。 接下来到我们属鸡的朋友，属鸡的朋友，这个月受到流月能量的扶持，运势也是比较强劲的。在事业上，贵人运十分的强盛，所以无论是进行业务拓展或是项目计划，都建议可以利用团队的力量，或是外部专家的建议跟协助，可以让我们事业的发展获得比较好的收获。整体而言，事业运属于大吉。 在财运上，这个月的财运颇为不错。在投资理财上，可以看到比较好的投资切入点，对数据、与报表以及市场的走势都会有一些不错的看法。只要仓位安排得宜，不要太贪心，基本上获利的机会是比较高的。但是要注意，千万不要追仓，否则容易由盈转亏哦。在个人理财方面，也要懂得节制，避免不必要的花费。整体来说，财运属于中级。 在感情方面，这个月桃花颇为旺盛，用在事业上的人际关系都是非常好的。而在单身的朋友，也会想要改变一下现状，都会有很好的机会。虽然好桃花的概率啊是大大高过于烂桃花，但是如果碰到两情相悦，我们交往还是要以礼循序渐进的比较理想，慢慢的观察一下彼此是不是合适嘛。而对于已婚有伴侣的朋友来说，会想多出去跟伴侣吃喝玩乐。 当然，只要预算控制的好，有些规划好我们要花的钱，这是一个不错的想法。整体而言，感情属于大吉。在健康方面，这个月健康大致良好，就是要注意喝酒不要过度，也不要心情很好就玩得太晚。在好运的时候啊，身体承载疲劳的程度会比较高的，但是不代表这些疲劳是不会给身体累积压力的，或是说我今天只要熬夜了也不用还的。 这个月过度的劳累，或是熬夜跟饮酒啊，会在之后都会反弹到我们身上来。所以饮食跟作息啊，我们还是要规律的。整体而言，健康运属于中级。接下来到我们属狗的朋友，属这个月对属狗的朋友来说啊，是属于行客之月了。但是好在太岁星君对属狗的朋友有多一点的守护，加上这个月是空亡之月，行客力量没有这么强，所以程度上也是比较轻微的。 在事业上，这个月的业务进展以及专案项目的推进都可能会比较缓慢。一些原本客户已经说好的事情，到现在可能会产生一点变化。而这种状况，要尽可能的掌握每一个蛛丝马迹的情报。你客户是不是被竞争者所影响，或是他们公司有其他决策的考量？不要期待等待就会产生奇迹，好吗？掌握好情报，才不会输得莫名其妙。 对于一般职场的朋友来说啊，要谨言慎行，避免自己变成他人的八卦。整体而言，事业运属于小凶。在财运上，这个月财运比较不理想。不能说属狗的朋友他看不清楚市场的局势，而是奇妙的地方在于，出手的时候就成为市场的反指标。 买多就可能转空，买空可能就转多，但是当自己出场的时候，就变得更睿智了。怎么样？看多市场变多，看空市场就变空，一切跟自己的想法只是一模一样，如出一辙。所以建议这个月啊，属狗的朋友先守住现金。要知道，好的猎人他不会急着出手，而是等到必胜的时候才会一举拿下。你说是吗？而在个人财务部分呢，会容易把钱放在不合适的地方。 所以整体而言，财运属于凶。在感情不方便啊，情绪应该比较混乱一点。所以单身的朋友，这个月是比较没有太多的桃花，也没有太多的意愿去讨好他人。对已婚有伴侣的朋友来说，常常因为一些鸡毛蒜皮的小事，就容易发脾气吵架。如果你的伴侣是属狗的，这个月给他多一点私人的空间，让他自己去跟自己的心情去战斗。 不要看他好像不开心，就一直追问他，你到底哪里不开心，对不对？本来没有事情的，都被你问出脾气来了，这就有点可惜了。整体而言，感情属于小凶。在健康方面，这个月健康没有太大的问题，就是心情影响了生理，让内脏的新陈代谢变得比较差一点。 要改善这个问题呢，就要多运动、多健身、多喝水，刺激身体的新陈代谢的力量，这样可以化解大部分的行客之力，让运势可以整体的比较获得比较好的提升。所以说，你只要做好这一点，老师刚刚讲到这些比较不好的地方，大部分都可以化解掉了。整体而言，健康运属于小吉。 接下来到我们属猪的朋友，属猪的朋友这个月是属于平稳偏上，是一个平安稳定的好月份。在事业上属猪的朋友啊，在内勤的职场上面可以顺利的进行各项业务，基本上属于和谐平顺平稳的。但是对于创意产业的朋友来说，这个月的创意发想啊，就会显得比较难以突破，因为过于和谐的气场让创意变成有了瓶颈。而对于做业务的朋友来说， 这个月大部分都能够顺利的洽谈，但是营业额就比较难冲高。所以啊，我们在洽谈的时候要多倾听客户的想法，是可以让业绩更高一层的好策略。整体而言，事业运属于中级。在财运方面，这个月财运也属于平顺良好，但是要注意，这个月份比较不适合进去投机市场，也就是所谓的股市或者是期货是比较不利的。这个月适合规划一些基金类的投资。 做长期稳定收益的规划是比较合适的，在个人的财务方面会比较花太多钱在吃喝玩乐上面，这个当然也不是不行，你要做好财务的预算，我这个月花在这些吃喝玩乐上面是有限额的，那就没有什么问题的。整体而言，财运属于小吉。 在感情方面，这个月桃花也是比较好的。单身的朋友可以透过一些聊天交友的 APP，或是一些读书会、同好会，可以找到一些志趣相投的朋友，并且有机会可以慢慢的发展下去。对已婚有伴侣的朋友来说，这个月非常懂得爱护以及照顾另外一半，是一个贴心的好伴侣。整体而言，感情属于中级。在健康方面，这个月有肾脏病史的朋友要特别注意了。 一般的朋友也比较容易水肿，所以睡觉前呢不要喝太多的水，含糖类饮料也必须有所节制。最好能多做一些运动，还有健身，甚至是一些跑步或游泳，还有多吃一点蔬果来促进体内的环保，是一个比较好的办法。整体而言，健康运水中级。好，以上就是我们在阳历四月十二生肖的运势解析。 时间来到了阳历四月，这个月是我们岁次壬寅年的空亡之月。空亡之月的特色就是好的不会太好，差的会稍微比较明显那么一点点。而世界整体的环境也可能会有比较多变化的影响。所以在这个月，无论哪一个生肖，请记得对外你要谨慎小心，对内你要步步踏实是比较好的生活心态。感谢各位今天的收看。 若您需要老师的专业命理咨询服务，下方有老师的联系方式，请详阅之后再与老师联系。感谢大家今天的收看，我是陈老师，我们下次见。